हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो एसक्यूएल का है और एसक्यूएल में हम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको बाध्य करे कुछ चीज़ों के लिए लाइक अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उस डेटा के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाए या फिर कुछ लिमिटेड चीज़ें ही एंटर कर पाए इसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से क्वेरी डिजाइन पर आकर के इसको ऑफ कर देते हैं यानी क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ से आ जाते हैं एसक्यूएल पर और यहाँ पर एक कोड मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ ये कोड कुछ इस तरह का है मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल ठीक है तो ये लिख दिया क्रिएट टेबल इससे तो टेबल क्रिएट हो जाएगी ये तो आपको पता है ही यहाँ पर टेबल का नाम मैं दे देता हूँ लाइक प्रोडक्ट टी ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट टी यानी प्रोडक्ट टी के नाम से ये टेबल बना रहा हूँ टी जो है इसके लिए कीवर्ड का यूज कीवर्ड के तरह से ये काम करेगा अब यहाँ पर आईडी कर देता हूँ ठीक है ये लिख दिया मैंने आईडी ठीक है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉट नल अब जैसे ही मैंने नॉट नल किया आईडी लिख करके और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर देंगे कि ये फॉर्मेट क्या होगा ये इंटीजर फॉर्मेट है ठीक है इसका जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा इंटीजर टाइप का होगा तो यहां पे हमने इंट कर दिया है देख सकते हैं यानी कि इसका फॉर्मेट क्या होगा इंटीजर टाइप का होगा ठीक है और फिर कॉमा देकर के नीचे आएंगे एंटर प्रेस करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये मैंने लिख दिया name underscore of underscore product तो ये हो जाएगा name of product name of product लिखने के बाद हमें क्या करना है इसका डेटा टाइप मेंशन करना है टेक्स्ट ठीक है कॉमा दे देंगे और फिर यहाँ पर आ, इसको हटा देते हैं ये नहीं रहेगा इसमें ठीक है तो ये हो गया और फिर एंटर प्रेस करेंगे फिर नीचे आएंगे अगर आपको इसकी प्राइस देनी है तो यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इसका data type like currency data type मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर और अब हमें नीचे कोई भी वैल्यू नहीं देनी है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें एक हमें वैलिडेशन और देना है एक चीज और बतानी है वो क्या है आईडी को बनाना चाहते हैं प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर रखना है और यहाँ पर आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए और बस रन पे क्लिक क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा ये टेबल आपकी बन गई है अब ये कॉन्स्ट्रेंट कैसे इसमें पता चलेगा वो बताता हूं जैसे मान लीजिए ये आईडी है ना आप इसको नल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने कोड में लिखा था नॉट नल ठीक है समझ में आ रही है बात और ये जो है प्राइमरी की है यानी कि ये रिपीट भी नहीं की जा सकती है तो जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट की आईडी किसी प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ like six hundred seventy eight कर दिया और यहाँ प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ कीबोर्ड तो ये मैंने लिख दिया कीबोर्ड कुछ इस तरीके से और यहाँ पर इसकी प्राइस डाल देंगे तो मान लीजिए 600 प्राइस है तो ये प्राइस आ गई ठीक है अब यहां पर अगर मैं 678 को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूं तो क्या ये रिपीट करने देगा हमें ये रिपीट नहीं करने देगा यहां पर देखिए जैसे ही हम यहां पे प्राइस डालेंगे लाइक यहां पे देखिए सौ रुपए प्राइस डाल देता हूं और नीचे जाता हूं तो ये हमें एंटर नहीं करने देगा ठीक है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं यानी कि जो हमें बाध्य करे जो हमें रोके डेटा की एडिटिंग से रोके या डेटा में किसी भी तरह के फॉर्मेशन में हमें अगर कोई कंपल्शन होती है तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट एसक्यूएल के अंदर आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video